嗯。嗯。Ready go。嗯。

有人找不着，这智力， <laughs> 还找球呢，球呢？嗯？ 有人。什么？这是什么嘛？啊！嗯。 你弄下去了，我等死。有人。咦？ 응? 응?